2,000 years later. बस हवा निकल गई Ding ding ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding ding ding. Ding Nawabi Limited. Help! Help! Help! बचा क्या बेटा समझ में आया बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding. क्या रे भिक मंगिया क्या देख रहा है Ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding. Ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning Я Паскаль. Help! Help! कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोलिए आपको पेलने तो वाले ही पूरी कर देंगे La la la la la. छुटिया समझा मेरे को